Salut! Uite, astăzi am ales să mm, mă joc de improvizația cu cuvântul, cu verbul a alege. Este un joc în psihologie în care pe un vapor te alegi pe tine sau nu te alegi deloc pe tine. Deci n-am cum să-ți povestesc jocul, e foarte lung, însă după ce l-am făcut mi-am dat seama că de-abia, de-abia la sfârșitul jocului m-am ales pe mine. Și este destul de greu ca atunci când nu ai uh, 5 mere, să poți să dai cuiva 7 mere. <laughs> Așa că dacă eu nu mă aleg pe mine, dacă nu uh, aleg să-mi dăruiesc mie uh, Uh, iubire mai întâi, dacă nu aleg să-mi dăruiesc mie atenție și tot ceea ce de fapt îi cer celuilalt, atunci nu am de unde nici să dăruiesc și atunci nu am de unde nici să primesc. Cred că asta este ciclu. Vreau doar să te pun pe gânduri despre a alege. Ceau!